Datos contra el ruido és una plataforma de dades, un laboratori de dades que treballa fons de dades oficials que provenen del Consejo General del Poder Judicial i del Ministeri de l'Interior, però mm, tractades amb perspectiva feminista. Això què vol dir? Vol dir que les dades, que són objectives, que són elements objectius, eh, depenent de com es treballa el modelatge, com es treballa l'estructura de dades, et pot brindar o et pot obrir una realitat o, o fer-la més clara. El fet de que les dades eh, no es treballin de manera interseccional de vegades eh, fa que se'ns escapin les realitats. I Datos contra el ruido el que, ha, el que pretén o el que ha intentat i, i penso que ho hem aconseguit és tractar les dades en perspectiva feminista, vale? per mostrar parts de la realitat que estan amagades recull les violències masclistes, entenent que aquestes són la violència de gènere, la violència domèstica i les violències físiques sexuals. I, i la, el fet de que no hi hagi hagut una visió feminista en el recull de dades, en el tractament i en la publicació, eh, doncs ens, ha, ens ha fet tirar i tenir empenta per, per fer-ho, aquesta associació que es diu Digital Fems. Quasi, quasi ben bé el 10% dels delictes penals són, són delictes de violències masclistes. Mm, si el 10% dels delictes fossin de frau fiscal, mm, segur que hi ficaríem molts recursos. Pues, doncs, pues doncs, totes aquestes dades al final el que ens estan dient, el que ens estan avisant, és sobre les tendències delictives que hi ha, que hi ha tot l'Estat. Mm. Eh, els delictes que estan amagats, que són els que pertanyen a l'àmbit íntim, com la violència de gènere o la, o la violència masclista cap a les dones, eh, multiplicar són, hi ha cinc vegades més que delictes per tumultors als, als carrers, no? els tumultors o les rinyes. Això vol dir que el que es veu públicament eh, és una cosa i el que es veu a l'interior, que no es veu, està multiplicat per 5. Per tant, són, són dades que se't posen els, els pèls de punta, diguéssim. Mm.